Comment puis-je aimer une fille au héros vert et dyslexique et qui pour s'animer a besoin d'un point dans le cul Comment encore croire en cet homme qui admire tant d'autres hommes dans leur pyjama moule blanc aussi aspine que leur soucoupe à flanc Comment imaginer qu'elle adore les oursons violeurs d'Andorre et qu'elle croit en un monde régi par le... Ta gueule, c'est magique. Saint Scotty, pardonne-lui, quelle connerie Autant croire en l'astuce Comment faire confiance à un homme qui s'est fait violer plus de 500 épisodes Et que dire de cette aide se touchent les tribus une fois tous les sept ans. Comment lui faire comprendre Comment lui faire comprendre que Jar Jar Binks est vraiment J'ai plus le pire perso de tous les temps. On dirait l'heure de Satan. Pourquoi ne suis-je pas près lui Pourquoi ne suis-je pas près de lui Elle est ma star et mon étoile. Que ça soit Star Wars ou que ça soit Star Trek, on est tous unis contre les fans de Twilight. Que ça soit laser ou que ça soit phaser, Gigi Abrams nous pourrira l'univers. Qu'il soit Shirt ou Stormtroopers, dans l'espace on a tous nos boulets. On cramera nous-mêmes tous ces modules de Tolkien, tous ces païens kékés, fans de The Games. Que ça soit Star Wars ou que ça soit Star Trek, on est tous unis, contre les fans de Twilight. Que ça soit laser ou que ça soit phaser, Gigi Abrams nous mettra du lance flair. On leur prendra leurs flèches et leurs oreilles Fini les cosplays de Payday. Laisse-moi ta princesse Léa. Je serai ton capitaine Kirk. On va leur mettre bien profond dans leur trou du canne. Que ça soit Star Wars ou que ça soit Star Trek, on est tous unis contre les fans de Twilight. Que ça soit laser que ça soit GG Gigi balance nous pourrira l'univers. Qu'il soit Charles ou Stormtroopers. Dans l'espace, on a tous nos moulins On cramera nous-mêmes tous ces modules de Tolkien. Tous ces païens kékés, femmes de soit Star Wars ou que ça soit Star Trek, on est tous unis contre les fans de Twilight. Que ça soit laser ou que ça soit phaser, Gigi Abrams nous mettra du lens flare.